अरे यार इतनी कैंपिंग क्यों अरे घर बसा लो ना अपना वहां पर चाय पानी ले आता हूँ कुत्ता भी ले आता हूँ संभाल सारे काम कर लेना वहीं पर चिलिंग मचा लेना ये क्या मतलब होता है ऐसा कौन बैठता पे जब पनिशमेंट मिलती है ना तब भी मैं ऐसा कोने में नहीं बैठता अपने घर के ये बैठने का क्या तरीका है